hivi mtazamaji wa TV. TV siku ya leo tuko maeneo ya Kawe, ah, mtaa um, Mkoroshini. Tumekuja kupiga story na wafanyabiashara ambao wako hapa. Tunataka kujua ni namna gani ambavyo wao wanafanya biashara zao, lakini wanapitia changamoto gani kama watu ambao wanajitafutia riziki kupitia hizi biashara zao. Mimi naitwa Keti, mambo poa? Niambie. Safi, mzima mzima. Kwa sauti bana, wewe mwanaume Sawa, nakwambia mimi mzima. <laughs> Sawa. E bwana Eh, unaitwa nani kwa majina? Mimi jina naitwa Julius, Julius Martin. Julius Martin. Hai, eh, kwenye hii shughuli ya, ku, ya kuuza chips umeanza muda mrefu? Niko na muda mrefu lakini kwa hapa tunaanza. Eh. Una muda mrefu lakini kwa hapa ndo tuna ndo tunaanza. Mwa, okay, mwanzo ulikuwa unafanyia wapi ukiachana na? Hapo mwanzo kwa nafanyia Mnarani kwa mzee Kishando. Ah, bwana mtu maarufu sana huyo mzee Kishando ana chipsi zake ziko mlima. Sasa hapa tunapimiana milima kweli? Hapa milima ipo pia. Okay, sawa. Na ili eneo hapa labda tunafahamu kama kwa nani? Kanunua chips kwa nani maarufu? Maarufu hapa ananiita Mgosi. Mgosi Dani Chips, sio? Eh. Okay, kwa nini Mgosi? Wewe ni Msambaa? Mimi ni Msambaa. Hivi kwa nini Wasambaa wengi tunakuwa tunawafahamu kwa rangi ya sura, uh, kwa rangi ya mwili? Ehe, unajua mimi mwenyewe siku ya kwanza tunakuwa naangalia hmm, jamaa huyu itakuwa ni Msambaa. Nilipomuuliza Dani akaniambia ya yule kijana wangu ni Msambaa. Sawa, tuambie Julius, viazi vinakwendaje sasa hivi sokoni? Viazi sasa hivi gunia inaenda laki laki moja laki moja gunia mm. Mm. na vinakuwa vinakuwa viko na utofauti ukubwa udogo, pia tenga tenga kama kawaida yani kuta vikubwa vidogo, yani bei ni moja, chenga chenga, kwa sababu hata kama utachukua vigunia bado atakuchanganyia, atakuwekea vidogo na vikubwa. Kwa hiyo ni shilingi ngapi? Kwa laki moja. Yeah. Na hapo tuseme kwa laki moja ni bei ya kawaida au bei imepanda au bei imeshuka? Bei imepanda. Mwanzo ilikuwa shilingi ngapi? Tulikuwa tunachukua sabini, tukaja sabini na tano. Yeah. Sasa hivi tukawa tukachukua sabini na nane. Sasa hivi ndo wanauza shilingi laki, laki moja. Sasa kama ni laki moja ukichukua na usafirishaji kutoka pale kuja hapa elfu tatu ina maana inakuwa laki moja ni elfu tatu Tunapata faida kweli? Faida sio kubwa sana, ni ndogo kutokana na kuchukua mafuta. ndo hivyo, kama sababu utachukua kachumbari ile pale ukiweka kwenye kabati, ile haina faida. Tomato haina faida, pilipili haina faida. Kwa hiyo na pia ni changamoto ya biashara. Okay. Yeah. Mafuta yanakwendaje na yenyewe? Mafuta lita shilingi elfu nne lita moja, kwa hiyo lita mbili elfu nane. Kwa sisi hapa tunanunua kwa dumu, sio? Sisi tunanunua kwa dumu wewe. Yeah. Eh. Na unavyoona yamepanda, yameshuka au yapo kawaida? Mimi naona kawaida kwa sababu huduma sisi elfu themanini mpaka sabini kuna sehemu nyingine anauza sabini nachukua. Kuna kijana kama wewe anatamani kufanya biashara kama hii, labda pengine anadhani ni mpaka uwe na pesa nyingi, kwa mtaji tu wa kawaida, unamshauri anze na kiasi gani cha pesa? Yaani unajua kusema anze na shilingi ngapi? Makadirio sasa. Makadirio ni sawa, ni kutokana na eneo atalopata. Mara cha kwanza hapa ni vifaa mm, vibanda ambavyo vina, gari afu na eneo kujiflame kujipata nakuta lina gari, lakini kama haraka haraka nikisema labda akiwa na laki saba ile kishida shida anaanza ile kishida shida lakini laki saba kumbe hapo ni kishida shida kwa sababu unatakiwa ulipie eneo vifaa, usalipia eneo, unachukua magesi na unachukua kabati bado unachukua viti eh hapo kishida shida hiyo hapo, yani hata hiyo kisaba saba yenyewe yani kuungaunga ndio hiyo kishida shida. Yeah, kishida shida. Nini kilikufanya ukatoka kwa Kishandu chips mpaka ukaja kwa Dani chips? Ah, kutoka Kishandu chips ukaja kwa Dani chips. Maslahi. Wala sio maslahi. Unajua Dani amekuahidi pesa nyingi ni? Hamna. Unajua unatakiwa kufanya kazi. Ufanye kazi kwa uhuru. Eh. Eh, yani unafanya kazi wenyewe kwa kujiamini, afya na uhuru uhitaji eh. huhitaji kubanwa banwa ile mambo ya sijui hivi eh, unataka uhuru, yani kwamba mimi vitu vyangu vinakwenda hivi vinakwenda hivi. Unafanya ukifanya kazi na kijana mwenzako mnaelewana eh, wewe ufanya kazi na mzee. Sio kwamba kunakuwa na vita kubwa sana. Ah ah, hey, vita kwa mzee sio vijana. Mm. Mm. Kwa wazee na kwa shida nini? Mzee, labda kifano umeuza ndoo kama hii ikapungua shilingi elfu mbili hata kuelewa ah, Eh. Kwa ndo kama iko kwa makadirio inatakiwa tutoe shilingi ngapi? Ndo kama iko kwa makadirio itakuwa elfu arobaini. Elfu arobaini ndo moja. Kwa hiyo ikitoka elfu thelathini na nane utamwambia elfu mbili iko wapi? Eh. Au anakukata wewe. Eh, lakini mshua mwenzao bwana yeye eh. Najua nimepata shoti elfu mbili tunaweza tukasema tuka ah, bana shoti tumeleta kwenye chombeza, maana mishikaki wenyewe unaweza kumwekea mtu mishikaki tupu bila chombeza. Mtu ataagizia mishikaki minne, unaweza kumwekea tu mishikaki kavu kama mishikaki kavu, bidi mwekee na chips kidogo za kudambua damu. Changamoto sasa ni nini? Changamoto kubwa kwenye hii biashara ambayo unaifanya hapa kwa Dani Chips ni nini? Yeah, changamoto changamoto mbona zipo nyingi sana. Wanakopa sana? Kukopa wanakopa kama kawaida. Ndio kwanza sehemu mpya ni watu wanakuwa sehemu mpya, msi yaani changamoto yetu hapa, unajua nini? Vitu vyetu sometimes haviendeki kwa wakati. Mm. Kivipi yani haviendi kwa wakati? Ni sehemu ambayo tunaanza. Kwa sometimes tunapataga shoti. Kama atakiwa mfano ndo kama hapo kianza takiwa aishi kwa wakati, sasa ndo haishi. Mm. Okay, sawa tuambie sasa, kulingana na jinsi ambavyo umeuza kwa Kishandu, umeuza hapa pia kwa Dani, kuna kuna faida yoyote ambayo tunaipata kama tunafanya hii biashara na inatusaidia kukizi baadhi ya mahitaji yetu binafsi? Labda inatusaidia kufanya nini na nini? Biashara ya chips imekunufaisha kwa upana upi? Ah, upana upi? kabla sijakuelewa nieleweshe. Kwa mfano mimi nafanya kazi, nasaidia familia yangu, nafanya mambo yangu yanaenda sawa. Kwa upande wako sasa chipsi, biashara ya chipsi inakusaidia kufanya nini, ili kwa yule ambaye anatamani kuanza afanye kama wewe e, ajue basi itamnufaisha kwa kiwango gani. Umesikia? Biashara unapofanya ni malengo. Eh, ukafanya biashara kama kuna malengo usipate manufaa. Eh. Kwa kama si unafanya tangu nimeianza tangu nimetoka kule nimekuja hapa naona kidogo kuna manufaa kidogo, lakini sio sana nasema at least kwa sababu nilikuwa kule, sababu kule kwa hapo hapo kwa atulipi kodi wala nini eh, kwa kitu kishamaza kuuza hapo ningia ndani unalala. Sasa huko sasa hivi mtu una jiko la chips. Sasa huko sasa hivi huko si unajitegemea, kwa hiyo inabidi hela yako ni uchungu. Hmm. Kwa hiyo ndio maana ndio kidogo tumalizie na kuhonga. Bwana, watu wa chips inaonekana mnahonga sana, yaani wadada wakija hapa nalialia, mwisho siku mnawapa wanasepa, afu tunampa Dani chips ya Sara. Kwa upande wako sasa, wadada hawajigongigongi hapa na huku uh, huku mikoroshini, sijui mnalani, kuna wadada wengi kwelikweli. Vipi kuhusiana na kuhonga honga kujigonga gonga, yani wadada kuhonga? Si atuhonga Hawajakwambia wanakupenda wakusifie ili wapate chips? Hapana. Unajua wakati mwingine mtu kula mlo mmoja tu ni kimbembe mm. Sawa. Kwa hiyo lazima atumie mbinu. Hajawahi kutokea mtu wa namna hiyo? Hapana. Mm. Wanaokopa wanalipa? Wanaokopa wanalipa lakini sio kwa wakati. <laughs> Mtazamaji wa Sen TV, kama ambavyo umeona, tumetoka kufanya mazungumzo na kijana ambaye anauza chipsi hapa kwa Dani Chipsi, na amezungumza vitu vingi sana. Kwa hiyo ambao unaanza unatamani kufanya biashara kama hii ki, ki, ugumu, unaweza ukaanza na mtaji wa laki saba kama ambavyo amezungumza, lakini kuna zile chipsi mtumba ambazo tunakuwa tunazipata huko mitaani Zile unaweza kuanza hata na shilingi elfu na kijana anaitwa Julius amezungumza vitu vingi sana. Mimi naitwa Keti. Thanks so much behind the camera, iko Raj Classic, tukutane wakati mwingine.